na mimi nimefika. Kwenye ratiba hatukupanga kuja, lakini kwa sababu ni maagizo, ilikuwa ni lazima nije kuja kujiridhisha kama wananchi wana mahali salama pa kupeleka mazao yao na bidhaa zao, na hapa nimejiridhisha kwamba sasa tumbaku inakwenda kufufuka. Nimekuja kuwapa wito, kutoa wito kwenu wakulima, nendeni mkalime tumbaku. Nimezungumza na waziri kirefu sana baada ya kupata maagizo ya kuja huko. Nimezungumza na waziri kujua, waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe, kwamba ni nini mpango sasa wa kuelekea kuwa na uzalishaji mkubwa. Soko lipo, kanihakikishia kwamba mpango ni mwaka ujao, msimu ujao kuzalisha tani laki moja na zaidi ya tumbaku na ili kufikia kuzalisha tani laki moja au kilo milioni mia moja maana yake ni lazima ninyi wakulima sasa mwende mkalime maeneo makubwa, mkafufue kilimo kwa kiwango kikubwa, ili uzalishaji uanze kupanda kuanzia sasa, kwa sababu wakulima wapo. Mnunuzi miongoni mwa wanunuzi wakubwa ambao alikuwa nitegemewa alikuwa ni kiwanda kile cha tumbaku pale Morogoro kilisimama kama miaka minne. Changamoto iliyosababisha kusimama imeshatatuliwa, na niwahakikishie kinaenda kuanza kazi muda mfupi ujao. Kikishawashwa kuanza kazi, kinahitaji zaidi ya kilo milioni thelathini na kidogo kwa mwanzo kabisa, na maana yake zitaendelea kuongezeka kuongezeka na kuongezeka. Wito wangu kwenu, nendeni mkarime sasa. Hii ndio fursa ya kuoga dola, kweli si kweli? kweli si kweli? Lakini na kwenye pamba nako limeni pamba nako mambo hayako nyuma, kweli si kweli? Kwenye tumbaku mambo yamebadilika. Mwaka jana mliuza kwa dola moja pointi nne ya kuanzia, si ndio? Na nzuri zaidi ilipanda panda kidogo, lakini mwaka huu mmeanza na dola moja pointi sita tena pointi sita tano naambiwa, lakini ipo hapa inauzwa kwa magredi, si ndio? Kwa madaraja. Ukiitunza vizuri zaidi, ukaivuna vizuri zaidi, daraja la juu inaenda mpaka elfu tano.